Ok, tuliko UG Lifestyles, mwebali nyo okubanga mtu kubelida nze waso emani ulema tusiza kembozi zema mweta okubanga mtu kubelida Mwebi tionga wawimanyi, tusinzi na nutubanga tupatu usako Ebyo, kale nga buli jo, tubeda okubanga tupatu usako some of the stories you need to know Lero njaga tuwala akade, tutunulileko kubachiala Baba celebrities, abachala baba imbi, abasinga, okulabi kovulu nji Bemusingo kwa galamu naki kye musinga obbaagalako ennyo era kye kibafuula ab'enjawulo mu music industry eno wano mu uganda nga mukimanyi nti bacelebrities abasinga okubeera abakabi be bayimbi era obuyagala kubeera celebrity owakabi wano mu uganda olina either kubeera muyimbi ndowooza that is it abayimbi basinga okubeera celebrated olwookutandika ddala ku camelion abaliba okuba nambe bebecool onozakani uh, uh twogera ku basajja kamiri bebekul bobi wine edikenzo awo uh, ndowooza good life yandibadde weeri wizo kati yaliwo yekka awo uh, noleeta abantu nga ba john black saha baronald mayinja david lutalu asmany bamisa kisemakula eh, ba cream production fikfiamaker grunade uh, tosobola bamalayo era balina abakyala babaagala naye abayimbi basinga obungi abakyalabo beti bali nnyo ofiisio era olwo nobbala bamumawulire but there are those few abalabika ensi besinga okuselebratinga n'okuwa obudde omukyala wano asinga okubeera celebrated nga mukyala wa muyimbi ye mukyala amanyikiddwa nga zuwena kirema zuwena kirema ono mukyala musoga alabika nga alimu olusaayi olukyotala kyotala She's one of the most beautiful women between wano mu ggwanga okuvira ddala ku figa ye kala ye etaliko yadde ekizigo obulungi bwe bwokka bw'alinanga omuntu mu feesi byemu ku bisinga omwagaza abantu tolina bwokakasa muntu n'oyogera ku bakyala babembi n'oyogera ku bannamba emu oba nnamba bbiri nga tekuliiko ziwe na kirema abantu bamwagala nnyo ng'ovudde ku kyobulungi we ng'omuntu bamwagala nnyo olw'okuba bbaawe nti ne bbaawe yennyini amuweesa ekitiibwa uh, bebe cool ku nsonga yona ekwatagana n'omukyala afiirawo era alwanira juzi yagaze n'atugamba wano nti ye wanakwata mukazi we nga yenzi tagenda kuba mukazi we nga jjuuka bwe yakoze ye kyagenda okukola agenda kuba oyo eyesembereza mukazi we this shows how these people love their women ate era of course baagala bakazi baabe bali abalungi kino kifula ziwe na kirema omukyala ow'enjawulo mu byakola ndabika ye erina weemutiika ddala mutuufu ayita noga nti oniyooyo toyinza kubaako kyongerako kirala mu namba bbiri abantu batera nnyo okukonsideringa omukyala amanyikiddwa nga daniela atim daniela atim ono omuwala wa faatha eh, omukyala ono alimu olusayo oluyitale ah, n'olusayo oluteesoteeso famire esaidi emu bayitale ate side mu bateeso eh, baba wano bafirika bwatu nabeera mukyala mukyotala ono ye mukyala wa dr jose camilion father john omugenzi ye yamukuza father john yono nanyini bisike gye muyita bishop sprian wali eruzira mm, yo yali nanyini yeyo nefsen bendictina wala ye yamukuza <coughs> ono mukyala mutono slender muwanvu naye mulungi abantu baagala nnyo akafeesi ke ako ne kakkala ka akalungi akatali mu yadde embalabe ne ka beauty k'osobola okwogerako omukyalo ono uh, daniel atim amahit kwegali uh, enjogera yennungi empisa ze obuntu bulamu okitegera beauty kale olumubaka eriso olimu ogambira oyo oyo olandika okulowooza ku birala naye ngaomaze kkiriza nti mulungi ye omu ku bakyala abalala basinga okwogerwako nu uganda nti mulungi tuyinzamu obuusa amaaso omukyala omulala tera okubeera considered mu namba ssatu ono bateekawo nnyo omukyala babi babi tungo ono nga ye mukyala wa kyagulanyi oba bobi wine onaye abantu bamwagala nnyo naye ate ono tebamwagala nnyo nnyo nnyo lwa bulungi nti bulungi nnyo bamwagalwa mpisa bamwagalwa buntu bulamu bamwagalwa ngeri gyazimbye bobi wine namugya mu kubeera omuyaga n'amufuula ekyenjawulo ye mukyala atanobangako ye mukyala atawulirwangako nsasage yonna ku bbaawe teri n'omu yali amwekukutirizaako kimufuula okubeera perfect lady abantu gwe baagala ennyo ensi emwagala lw'ebyo ebirungi byalina si wa nnyo ndi mu beauty wa nnyo kwenkana bano ba zuwena ne daniel atim naye mulungi ekimala ate empisa ze embeera ze ekitiibwa kye yeewa engeja developmento kyekisinga omwagaza abantu abangi era kitusa okumuweesa ekitiibwa kya first lady wa ghetto bwati omukyala babitungu omukyala omulala omulungi bamwita daphin franstok ono naye alimu olukyayi olusayo lukyotala ono nga ye mukyalo wa salvado ono yeefaananyirizaako daniyeri oyinza ogaba alugana ne daniyera ye mukyala dafin francis tokon ah, alabika bulungi era awo oba omusanze toyinza munyooma tosobolerako ddala munyooma yadde n'akatono omukyala omulala alabika obulungi aweebwa ekitiibwa ye mukyala aisha ono omukyala w'amayinja very beautiful woman lakuba tera nnyo okulabikira mu mawulire abeereri nga yeekwese talabika yeekweka then abakyala abalala ababeera abali considered eh, okubeera abakyala abalungi abantu batera okwogera ku mukyala irene namatovu they talk about her nti mulungi baappreciatinga ebirungi byakoze eribbaawe enkulakulan gyamukulakulanyizaamu ekitiibwa kiyiwa ebintu twebitambulirako bibityo omuntu omulala abadde abalibwa mwekyo abadde rema namakula lakwakatta kyali mukyala serebu kati yafuuse mukyalani yafuze mchala doctor but once in a while once a, a while she was uh, a lady to a celebrity nga neyatekebwa mu lubulu abano abalungi then abayimbi abalala abandibadde abakyala abalala bandibadde bakyala ba celebrities naye bo tebali official biriwo byakwekweka kwika waliwo abadde mukyala wa wizomanizo gwe bayita talya kasimu talya kasimu nera naye mukyala alimu olukyotala kyotala mukyala mulungi nnyo ensi emukkiririza mulakuwo naye baafunyemu omuyaga ogwabasumbuyemu naye ali kutebuke omulala yandibadde fiye mutoni mukyala wa katsi nakuba naye era birimu okugiragira tebasikiriya bulungi nabaabo byakyankalanamu ebyabo twogera ku bantu nga mukyala naye nga mukyala wa sereebu kitegeera mm, nga mukyala wa sereebu then omulala mbuulira embooza shon painton mbu galofulendi wa wa, wa Edwiz Onemu lunji Nyo Mulunji Na ye Tebali kilia na wawo Iyo vitebimuka Tuwenza kumuko staringa nyo Deni umichalo umulala Ogoso kuteka wawo uh, Awamu tebatu wala nyo biti Azino lorenda bika Batu wala obulunji wevyo mtu biyakola Achievement za wade uh, Serebue uh, Yani wade katha ni kusasila ne Seruga katani kusasira ono uh, kifiga kya mama kabina uh, kabina ke basinga mwagalako omubiri omunene uh, gwe gusinga mwagaza abantu ne mpisa ze ne kitibwa kya wabawe amidst all embere onaji ali muti asinga bawe buli kimu amusinga sente amusinga ebitibwa na ye indabye jalabirya mbawe mufulo omukazi owenja ulu ere mufulo omu kubakazi abalungi nga bakyala baba serebu bwe bayo mulago omanyi oyinza omuntu erakawo wansi naye soofa bano ensibe esinga okuwa obudde n'okuteekako ebirowoozo nga bomanyi ebintu webitambula nze wasemanuel nkola endigawegulebusale